Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Mm. τα έφυγες? Στο γυμνάσιο. Πότε πρώτη ή τρίτη, έχει διαφορά. Πρώτη. Τι είχε γίνει. Είχε φύγει γιατί ο μπαμπά σου είχε... Δεν μπορούσε να πάρει άλλη απόσπαση και πήγαμε στον Άφη. Ναι, ο μπαμπάς ήταν φυσικός, ε. Mm. Έχεις πάρει σαν Ναι. Πήγα ημέρι, όχι με το σχολείο είχαμε πάει και θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν ένα δρομάκι που είχε κάτι, κάτι μόβ, κάτι ροζ λουλούδια που πέφτανε από τα μπαλκονάκια και τα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και ήταν και ένας, ε, ο Ιταλός, κάτι παγωτά που έχει και ήταν η πρώτη φορά που μου είχαν δώσει να δοκιμάσω για να, να δω τι γεύση θέλω να πάρω. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ήταν πολύ γραφικά, το, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Mm. Είναι ωραία. Μένεις ναι, ακόμα εκεί. Όχι. Ε, έφυγα πέρσι και δεν ξέρω τι θα κάνω. Τι κάνει. Εντάξει, παράτε. Και σκλώνει. Θυμάσαι που καθόμασταν... Θα πούμε τι, καθόμασταν στι ταράτσες και παίζαμε πόλεμο, Τίναμε τα αστέρια Wezmę polną, no, według mnie jest teraz. Mam, ja no, to Wyjdź na to. Pora. Zobaczę. Ile? Gdy je byli Πολλοί πρέπει να παντρεύονται στα 30, δεν μπορεί κανείς να παντρευτεί ποιον αλλιώ. Είναι πολύ παραδοσιακό. Γιατί είχα πάει σε ένα μπάτσελο, σε ένα σιμπιτζάδικο και είχε κάτι, είχε κάτι πολύ περίεργα φώτα, κάτι στρογγυλά που βγάζανε, θυμάσαι ένα στρογγυλό που ε, δικό μου τα φώτα βγάζανε κάτι σαν γυαλινό. Προμούσε. Το ναι. έχει βάλει στα γενέθλιά σου έξω. να θυμάσαι, ερχόμασταν μετά το σχολείο και βάζαμε τα χέρια μα και κάναμε έτσι, ξέρω εγώ, και λέγαμε το μέλλον. Και σου είχαμε κάνει στα μούτρα γιατί βρωμούσα και το κάναμε. Όχι, <laughs> δεν το κάναμε έτσι. Έτσι το κάναμε. Τώρα, θα θυμάσαι το καλοκαίρι, όταν έπαιρνε το καλοκαίρι που λέγαμε ότι θα φάμε το πρώτο παγωτό μαζί και ναι. να το φάμε από μισό. Δεν το τρώγαμε από μισό. Πάντα έτρωγε περισσότερο. μου άφηνε ένα τόσο κουματάκι. Ναι, έτρωγα το, περισ... το περισσότερο για να... Για να, για να σε προστατέψω, για να μην παγώσει ο εγκέφαλό. Μερικά είχαν θυμάσει που είχαν ε, κάτι δαχτυλιδάκια μικρά, πλαστικά. Ναι. Θυμάσαι που είχα, που είχα πάρει ένα δαχτυλίδι και σου είχα κάνει πρόταση γάμου. Ναι. Είχες πει, πει ναι. δεν είχα πει ναι. Είχα πει ναι για να μην νιώσει άσχημα. Που μου, που... Δεν είχα πει ναι, κανονικά, εννοώ. Εντάξει, δέκα χρονών είναι Ναι. Δέκα χρονών και παίζαμε μπουκάλα. Μπράβο, και εγώ πάντα προσπαθούσα να φιλήσω τη... Όχι, να Αλεξα... την... την Ιωάννα. Την Ιωάννα. Oh. Την Ιωάννα. Συνέχεια όμως την Ιωάννα. Ποια ε, άλλη να φιλάω. Εμένα. Εντάξει, εγώ ρε παιδί μου προσπαθούσα συνέχεια να βάλω το μπουκάλι πάνω σου. Ήμουν λίγο τσιμπημένη μαζί σου, ξέρεις, παιδάκια. Τι, Έλα. Έλα, ναι, σε 10 λεπτά έρχομαι. Οκ, okay, έλα. Ναι, έρχομαι, έρχομαι, άντε. Ναι, ναι, ναι, άντε, άντε. Άντε, γεια, γεια. σας. Ναι, με περιμένουνε. Γιατί δικό σου είναι το bachelor. Ναι. Όχι, μη γελάς, δικό μου. Να, τι έγινε. Ναι, περιμένουμε. Εντάξει, θα τα... Ναι, ναι, θα ε? τα... Ναι, θα λέμε. and